快速掌握正蹬技术，你得这么练。大家好，我是你们的 H 导师韩博威，这是谢放教练。OK，上期我们讲过正蹬一些纠正问题，然后呢，上期的结尾其实给你告诉你了，正蹬练习中呢，它是一个单独的一个牵制动作，比如说哎，找到距离，给它一正蹬这种感觉，但是它非常明确的可以和扫踢去做搭配。 包括左腿的和右腿的，这期我们强化一下右腿扫踢配左腿正蹬，是一个非常好的。借右腿扫踢落地之后，然后你左腿正蹬直接发力，直接起腿，这个时候其实非常冷。如果对方反击的时候，正蹬就把对方给踢翻了，正蹬把对方重心就破坏了。包括你可以配以相对复杂一些的组合，比如说直摆右腿，然后再扫踢完了再加正蹬，或者其他的组合，你可以慢慢的把更加复杂的组合技叠加进去，去练习正蹬技。 记住这样的话，你的正蹬就不再是那种只会原地正蹬、找机会也找不到机会被对方接腿的那种正蹬了。好了，希望你喜欢这期的分享，感谢你们收看，我们下期见。